E se for pra fazer dormir, a gangue topa Cinderela, moça bela no meu cole informal a garela bela, moça eu lavo a louça e vou com cê assistir novela E nós destroço, fala, fala, fera, ira desses pela Bela bate com a cabeça quando toco, bate pula é pula, pula no meu saco, seis é fraco e nós é chula Pera, pera, dizem mera, se assim. minha linguagem chula é que tô te só de caipa meio borracho no la É só bronqueca, cospe sexilão na bet Do meu dice tá check, nós é tchaco japonês Rashi no rice, sou taekwondo na olimpíada E meu chute é pico nice A sombra some os gols do sumo e hater da noninho ice Oh, isolei dona te deixo o e ver doente Eu tô doente, meu remédio é o intermédio do óleo quente Ô maconheiro, chamaneiro, senta e sinta assim dolente É raridade futura dentro o presépio do presente Essa aqui foi a, foi a minha primeira brisa de 2018 Quero mandar um salve pra minha mãe, cozinho, pro Pig E vamos fazer rap, né mano? Ah, erva colocada no cachimbo faz estrago quando toco, sou carreta furacão. Sou monge na estrada do Olimpo, raga baga na minha carga, me dou mochila de mão. Já fui lisionejado nos meus atos e hoje é fato vira, vira calculado do cifrão. sou fraco quando quase seduzido, mas posso ser o demônio em sua transformação. Vê bem se todos os deuses do Olimpo compusem só dessa maneira. Quem nunca aliviou seu pecado entraria pra cor da bandeira. Sou pai dessa tribo, fumaça, cerveja e cachaça, rap a noite inteira. Só pai, a verdade foi dita na ponta queimada de nossa fogueira. Alguém retornou pro pedágio da vida que cobra a responsa do homem Foi sem de entrada e saída, vou a mãos à obra que a vagueza assuma Tô sem limite nessas track, retruca no truco, virei lobisomem Tô sem degustando uma planta e os Loki pergunta como é que se fuma Trem eu andei pelos bares e ares das ruas mais belas do espaço Além desse cosmo infinito eu vi com meus olhos um novo começo Vem tô na mira da elite, respondo no beat, melhor o que faço Nin. Quem entrará na minha casa, minha casa é minha mente, minha mente tem preço